अनमोल हिंदी चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें जिससे आप पाएंगे सबसे पहले वीडियो की notification hi friends welcome back to my channel मैं हूं हरीश और मेरे चैनल का नाम है अनमोल हिंदी दोस्तों अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं और आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है तो आप हमारे चैनल में जाके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें जिससे कि आपको न्यू प्रोडक्ट की नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों आज मैं क्लोबेटामिल जी क्रीम के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी काफ़ी दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये है क्लोबेटामिल जी क्रीम जो कि इस वाइट और ग्रीन कलर के कार्टन में आता है ये 25 ग्राम का क्रीम है इसके इस 25 ग्राम के क्रीम का प्राइस यहाँ नाइनटीन रुपीज़ यानी कि उन्नीस रुपये है जो बहुत ही सस्ता है ये क्रीम आपको किसी भी मेडिकल स्टोर या केमिस्ट शॉप पर बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा इस क्रीम को मेरक लिमिटेड बनाती है जो कि बहुत सारे क्रीम और टैबलेट्स बनाती हैं अब इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इसमें मुख्य रूप से क्लोबेट क्लोबेट सोल प्रोपोनेट और मशीन स्किन क्रीम डाला गया है और आप यहाँ नीचे देखें तो यहाँ लिखा है ये topical corticosteroid and antibacterial cream है ये स्टेरॉइड क्रीम है जिसे स्किन में redness eczema skin infection skin itching allergy rashes और भड़काऊ त्वचा में यूज़ किया जाता है इसे ज़्यादातर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं अब मैं इसके इस कार्टन को खोल लेता हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है क्लोबिटामिल जी क्रीम और इसके साथ आपको ये बुकलेट देख सकते हैं जिसमें इस क्रीम को किस लिए किस लिए यूज़ किया जाता है कैसे यूज़ करना है उस बारे में बताया गया है इसे आप बाद में पढ़ सकते हैं अब आप देख सकते हैं ये क्रीम इस old type aluminium tube packaging में आता है जिसके लीकेज होने के ज़्यादा चांस रहते हैं दोस्तों इसका ये कैप अब हम खोलते हैं अब आप देख सकते हैं ये वाइट कलर का क्रीम है जिसमें से माइल्ड बहुत ही गंदी खुजली वाले क्रीम की स्मेल आती है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी इस क्रीम को अगर आप अपने स्किन में लगाते हो तो इसे स्किन में ऑब्ज़र्व होने में भी बहुत टाइम लगता है और इसे लगाने के बाद भी स्किन बहुत ही चिपचिपी बनी रहती है दोस्तों आप इसे स्किन इन्फेक्शन अगर आपके चेहरे में लाल कलर के चकते पड़ते हो तो उसमें यूज़ कर सकते हैं एक्जिमा में यूज़ कर सकते हैं चेहरे की सूजन में यूज़ कर सकते हैं और आपको कहीं पे भी खुजली या स्किन में जलन या किसी भी तरह के स्किन इन्फेक्शन हो तो आप इसे इस क्लोबिटामिल जी को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों मुझे बहुत से कमेंट आए थे जिसमें ज़्यादातर लोगों ने पूछा था कि क्या हम इस क्रीम को फेयरनेस और छाइयों के लिए या पिंपल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको कह आपको बता दूँ बताना चाहूँगा कि ये क्रीम ना तो फेयरनेस के लिए यूज़ की जाती है ना तो ये झाइयों के लिए यूज़ की जाती है और ना ही इसे पिंपल्स के लिए यूज़ किया जाता है ये क्रीम सिर्फ स्किन इन्फेक्शन खुजली और चेहरे पर जो लाल चकते पड़ते हैं उसके लिए ही इसे यूज़ किया जाता है इसे फेयरनेस के लिए बिल्कुल ही नहीं यूज़ किया जाता इसे फेयरनेस के लिए यूज़ नहीं किया जाता है दोस्तों आप अपना दिमाग लगाइए किसी के बहकावे में ना आए आजकल यूट्यूब में किसी भी खुजली वाले क्रीम को फेयरनेस क्रीम है ये कर कर ये कहकर आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं दोस्तों थोड़ा समझदार बने ये खुजली की क्रीम है इसे वायरल करने के लिए और वीडियो को हिट करने के लिए ऐसे खुजली वाले क्रीम को फेयरनेस क्रीम के नाम पर यूट्यूब में शेयर किया जाता है जो सिर्फ आपको साइड इफ़ेक्ट ही देगा और कुछ भी नहीं ये सिर्फ साइड इफ़ेक्ट ही होगा इस आ, आप अगर इसे यूज़ भी करते हैं तो आपको सिर्फ इससे साइड इफ़ेक्ट ही मिलने वाला है और आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा आप अगर यूट्यूबर यूट्यूब में सर्च करें बेटनोवेट क्रीम चाहे पेडरमा क्रीम या क्लोबेट क्लोबेटामिल जी ये सब स्किन इन्फेक्शन के लिए ही यूज़ की जाती है फेयरनेस के लिए नहीं फिर भी यूट्यूब में देखें जहाँ पर वो कहते हैं कि ऐसी क्रीम सिर्फ सात दिन में आपको गोरा बना देती है ये सब हंड्रेड परसेंट झूठ है दोस्तों ये कोई भी क्रीम आपको फेयरनेस नहीं देती ये सब झूठ सब हंड्रेड परसेंट झूठ है रही बात इस क्लोबेटा मिल जी क्रीम की तो इसे आप अगर अपने फेस में यूज़ करते हो तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स आने शुरू हो जाएंगे और चेहरा लाल होने लगता है ये चेहरे को धीरे धीरे ड्राई करने लगता है जिससे आपको आपकी स्किन क्लीन फील होती है दोस्तों अगर आप इसे फेयरनेस के लिए यूज़ करोगे तो मैं आपको बता दूं इससे आपकी स्किन परमानेंट काली भी हो सकती है इसके लगातार उपयोग से फेस में हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम भी होती है और बहुत लोगों में ऐसा देखा गया है कि ऐसी क्रीम फेस पर अप्लाई करने से उनके फेस में हेयर ग्रोथ हुए हैं दोस्तों ये कोई फेयरनेस क्रीम नहीं है इसे गलती से भी अपने फेस में अप्लाई ना करें जिससे कि आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़े बाकी आप खुद समझदार हैं तो ये था हमारा रिव्यू ये रिव्यू आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें जिससे न्यू प्रोडक्ट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके थैंक यू